Herkese merhabalar. Bugün oyuna yeni eklenen güç zırh modunu oynuyoruz. Geldik kravgasına atladık. Bakalım attığımız binadan silah çıkar mı bizlere? Yoksa bomboş dolaşacak biz ortalıkta? Boş dolaşacakmışız gibi gözüküyor. Aynen boş dolaşıyoruz şu anda. Sadece scope çıkıyor. Onun dışında hiçbir şey çıkmıyor. kamera görürsün. Yavaş ol Cüneyt. Çatıya çıkalım ya, Çıkalım. Diğer kekçimiz de Çatıda mıdır? Çatıdadır tabii ki de. Bunlar resmen hepsi gelecek bana ölecek. Allah ne çekti benden ya. Otuz kişi var, 10 kilimiz var. Şu an mükemmel gidiyoruz. Dört ikisimiz de varmış. Süper gidiyoruz şu anda o zaman. Ben olsam yönümü değiştirdim bu saatten sonra. Ne yapalım bir krab biraz yapalım. Hala sesler geliyor utanmadan. Yok bu onlar değil. Bu onlar değil. Buna başka bir takım. Geldim sıkıştık. Buraya sıkıştık. Başka var mı da? Tabii ki de vardır. Çünkü misli Misty'nin power plant'te var adam. Ona çatışma sesleri geldi. Drop attı oraya. Neredesin sen ya? Göremiyorum ki şu anda sen. sen sana oynayamam şu anda göremediğim için. Tüm mermilerimizi bitirdik şu anda. bir tanesini gördük. Direkt eve atalım kendimize. En güvenli yerlere. Sen ne yapıyorsun? Ya bizden mi kaçmaya çalışıyorsun? Neredesin sen şimdi? Şimdi oraya pusmazsa. Geldim geldim bak acele etme geldim. Sen kim kime sıkıyorsun sen şu anda? İsmini ver bana ismini. Çekeceğim fazla gaza gelmeyin. Bu arada. Lan! Ödüm koptu ya mermi için mermi şey sandığını kullanalım. Bizi kavralacak kimse var mı? Burada yok. Kaç kişi kaldı? 13 kişi kaldı. Seri can, seri can. Fazla gaza gelmeyin bu arada. Şaka olmalısın. Böyle de ölüm olmaz. Böyle de ölüm olmaz. Beklesen, Sen burada bekleyeceksin. Şu an kaç kişi gözüküyor? Bir kişi gözüküyor. Yok. Lan nereye takıldık? Aynı adamı ikinci ölmeyiz. Aynı adamı ikinci ölmeyiz. Seri direkt oraya atlarım seri seri. Hadi. 30 kilimizi de böyle aldık. 30. kilimizi de. Ya kekimizi gördük. Bu neydi ya? <laughs> Uçarak öldük. Tamam ben de sabit mi? Saçma havadayken sabit gidiyor memler.